Bičiukas miega, blėt, naktį. Saldžiai, blėt. Gerai insimigęs. Blėt, duris. Ai, tu nahu, oja, kurva. Blėt, gal nusikirdo kuo, bibi, žinau. Bibi persimetė į kitą pusę, kur. Ai, tu nahu. Bля, pasižiūrė, na, laikrodį pusė trijų, aik tu, na, kūrų, naktį, bля. Hujarina nu, prie durų, per rokutę žiūri, dar kokią e perūką, na, žinai. Kažkoks stovi, huiz. Ko nori, kurva? Tas sako, blėt, kiek valandų? Eik tu nahui, debilas, kurva, pusė trijų nakties. Tai tu debilas, ko nemiegi nahui?